Nekem egy fiam van, és egy lányom. Játszottunk, és jött egy írdatlan vihar. És akkor világos volt, hogy a szélkirály érkezik. Egy olyan nagy játék lett ebből, ami a családi mitológiának része lett. Tehát azóta is az van, hogy amikor vihar van, akkor szélkirály van. Ez a nagy sehol se volt mese, ez sose lett volna, ha éppen nem vagyunk együtt akkor, amikor leszakad az ég.